wale mtakaopata vifaa hivi, mtakaopata madume haya, myatumie vyema, myatumie vyema, na isiwe kwamba wewe unayelitunza lile dume pale basi ndo lako tu. Wafugaji wengine wanapotaka kuja kupandisha, wape nafasi wapandishe, ili tupate ng'ombe bora, sio ili bora ng'ombe tu. Tunataka tupate ng'ombe na sio bora ng'ombe. Maana ng'ombe akienda sokoni watu wanasema huyu kweli ng'ombe, na hilo ndio lengo letu na ndio matakwa ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tuboreshe aina ya mifugo yetu. Tukiwa na mifugo mizuri, hatutakuwa na makundi makubwa yanayowasumbua watu. Tutakuwa na mifugo ambayo ni michache lakini mizuri sana. Tunataka mifugo ambayo wafugaji wetu hata wakiwa na ng'ombe wengi, ni fahari kuwa na ng'ombe wengi wafugaji, lakini wawe ambao wakiwapeleka sokoni watu wanasema kweli hawa ni ng'ombe bora. Tuko hapa kwenye kukamilisha ahadi ambayo tuli, tuliwekeana na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi ya wa kuwapatia wafugaji wa mkuranga madume matatu bora aina ya Borani. Kwa hiyo ndo leo tupo hapa, makabidhiano yamemalizika kwa salama na lengo kubwa ni kwanza kuwasaidia wafugaji wenzetu waweze kupata mbegu bora, lakini pia kuhamasisha wafugaji wenzetu wengine waweze kubadilisha ufugaji wao kwa kuona ubora wa mifugo tulioileta hapa na umri wao na uwezo wa kupata kipato zaidi. Tuna imani baada ya kuona hawa ng'ombe wakiwa wako kazini na wakiona matunda yake kwenye ndama watahamasika zaidi na wao kwenye, kwenye kuboresha.